Buongiorno a tutti, eh, ma io sono molto eh, contento di essere stato preceduto da, da questi interventi perché eh, credo che illuminino molto bene eh, la situazione e il tema fake news. Io devo confessare che quando si è cominciato a parlare di fake news sui, sui media, la prima reazione mia è stata eh, di stupore, noi veniamo da anni in cui sono state diffuse in maniera massiccia delle bugie. Eh, pensate che un giornalista americano, Charles Lewis, ha contato 935 bugie alla base della guerra in Iraq. Il titolo del libro, eh, di 400 pagine ovviamente, essendo così tante le bugie, eh, è eh, molto significativo ed è 935 bugie, il futuro della verità e il declino dell'integrità morale dell'America. E questo è un libro del 2014, non c'entrava neanche la rete, c'entrava Powell con la sua famosa fialetta e le altre 934 bugie vendute all'opinione pubblica con la complicità di tutti o quasi i principali media internazionali per fare una guerra che non aveva nessuna legittimità trattamento né giuridico né di altro, né di altro tipo. Eh, per cui a questo proposito mi è venuto un po' in mente Brecht, no? cosa sarà mai rapinare una banca rispetto al fatto di fondare una banca? Eh, cosa sarà mai una bufala propagata sul web rispetto a questo sistema organizzato di eh, diciamo, di indottrinamento, possiamo dire, dell'opinione pubblica. In realtà le cose stanno peggio di così, nel senso che col termine fake news, e ringrazio appunto molto Marcello perché ha chiarito molto bene questo aspetto nel suo eh, intervento, viene designato precisamente quello che sfugge a quel sistema organizzato eh, di indottrinamento dell'opinione pubblica e che quindi deve essere censurato non è un caso, è stato già ricordato, che siano state eh, le fake news siano state tirate in ballo in relazione ad elezioni che non sono andate come dovevano andare, dicendo che appunto erano queste fake news alla base eh, di, del diverso andamento eh, di queste elezioni. Questo è, sta, era, è falso in tutti i casi in cui questo è stato eh, io credo che eh, perciò parlare di fake news sia eh, un sintomo, un sintomo appunto del fatto che c'è qualcosa che sfugge al potere, qualcosa eh, che deve essere in qualche modo affrontato e che non si riesce, eh, non si riesce ad affrontare. Ehm, c'è un, una cosa molto interessante che a proposito di questo che voglio citare, eh, qualche, qualche, settimana fa George Friedman, il fondatore di un, eh, di un sito di, di, di, strategia che si, chiamava, si, si chiama tuttora, anche se lui non, non lavora più, Stratford, e poi adesso eh, l'editore di Geopolitical Futures, ha scritto un, un, articolo molto interessante sulla storia delle fake news e dice giustamente ma le bugie ci sono sempre state, le bugie sono non c'è niente di nuovo nel fatto di mentire al pubblico e, a, e, alle altre nazioni, a volte questo è fondamentale, a volte è efficace, quello che è nuovo è la quantità di informazioni eh, sull'audience che oggi è eh, disponibile ovviamente a qualcuno, la capacità di sedimentare questo audience eh, a livelli sempre più raffinati e l'abilità la, capacità di raggiungere una, una, una, sempre più larga audience con costi molto bassi. Ma eh, poi in chiusura dell'articolo viene fuori il suo vero problema. Internet ha democratizzato la politica e questo è precisamente ciò che i padri fondatori degli Stati Uniti temevano. È questo il motivo per cui hanno creato una repubblica e non una democrazia vedete che si va abbastanza lontani quando si parla di fake news. Allora, la rete può essere uno strumento di democrazia? Io credo senz'altro di sì, può essere uno strumento di disvelamento e di controinformazione, con un unico problema che secondo me è abbastanza serio, va assolutamente evitata la formazione di tribù, cioè il fatto di chiudersi in gruppi sostanzialmente autoreferenziali ognuno dei quali ha la sua verità, diciamo così, che si confronta con quella di qualcun altro, e questo è un rischio sicuramente eh, reale. La verità è che però il disvelamento del, del frame ufficiale che abbiamo visto in opera nelle relazioni eh, di Greco e del pedante e nelle suggestioni che ci ha dato Marcello è un, un compito di estrema, di estrema importanza eh, proviamo a entrare un po' nel merito brevemente di alcuni frame che ci riguardano più da vicino. Un frame fondamentale è quello secondo il quale l'Unione Europea è diciamo, la doppia identificazione dell'Unione Europea con Europa, Tucur, e col progresso. È evidente, questo nella migliore delle ipotesi è un atto di fede, evidentemente, eh, è evidente che da questo conseguono delle scelte politiche molto chiare. Ad esempio, se io penso questo, per me ogni passo avanti nell'integrazione europea sarà di per sé positivo, anche se come paese ci rimetto qualcosa, perché è chiaro che sono inserito in un progetto più grande di civiltà e quindi se anche in qualche caso ci perdo è... Eh, è molto importante che questo progetto comunque sia, costi quello che costi, vada, vada avanti. Per quanto riguarda l'Italia, secondo me un esempio molto insigne di questo atteggiamento all'atto pratico e del resto è stato esplicitamente teorizzato in relazione precisamente a questo tipo di accordi eh, dai, da almeno due presidenti del Consiglio italiano, è il, il caso dell'Unione Bancaria. L'Unione Bancaria è una diciamo, una struttura dal quale il sistema bancario italiano ha solo perso, non, c'è nulla che sia all'attivo nella costruzione dell'unione bancaria. E non soltanto perché manca il terzo pilastro, quello della condivisione delle garanzie, delle, delle garanzie europee, eh, ma per la costituzione degli altri due. Non posso entrare oltre nel merito, però mi sembra molto interessante che questa questo accordo sia stato salutato prima dal Presidente Letta, poi dal Presidente Letta, eh, Renzi, con l'affermazione abbiamo fatto gli interessi dell'Europa e non, non dell'Italia. A quanto capisco poi Renzi ha cambiato un po' idea, ma eh, forse era troppo tardi. Eh, altri frame che sono inseriti in questo frame più ampio dell'Europa che comunque sia è progresso, beh, ce ne sono molti altri in azione, quella dell'euro salvifico di cui parla molto bene nel suo libro Marcello, Marcello Froa. Eh, ne voglio segnalare brevissimamente altri due più puntuali, perché sono dei temi che quando sono entrati nel, nel dibattito pubblico italiano hanno suscitato e suscitano ancora stupore, precisamente perché diciamo, si tratta di temi che contraddicono, di dati che contraddicono dei frame molto, eh, che sono entrati nella testa delle persone. Eh, il primo riguarda ancora le banche e riguarda gli aiuti di Stato che sono stati dati in Germania alle banche tedesche. La prima volta che questo mm, diciamo, è un fatto tranquillamente riconosciuto, io ricordo di aver citato come fonte un articolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung eh, dell'agosto 2013 e la cosa è stata accolta col massimo stupore, perché per definizione chi spende, chi fa aiuti di Stato, eh, chi finanzia le proprie imprese, magari in deroga alle regole comunitarie, notoriamente non può essere la Germania. Bene, la Germania mh, mm, a, a valle della crisi del 2008-2009 ha dato 259 miliardi di euro alle proprie banche, che salgono a 646 se consideriamo le garanzie, e ha dato 69 miliardi di euro alle sue imprese manifatturiere, con due pacchetti di incentivi. Assolutamente nulla di male, io sono molto favorevole ad entrambe le misure, mm, purtroppo da noi la, quello che si pensa è qualcosa di un po' diverso. L'ultimo caso abbastanza clamoroso e eh, direi recente, eh, il, il, senatore Magnani che è qui alla mia destra è stato protagonista di, di, di uno di questi episodi non più tardi di qualche giorno fa, eh, è accolto con incredulità in Italia tuttora l'affermazione secondo cui eh, il debito pubblico sotto Monti è cresciuto, il rapporto debito-PIL è cresciuto, è cresciuto del 13%, come il senatore Magnani va dicendo da diverso tempo, non più tardi di qualche giorno fa è stato smentito in televisione da eh, una studiosa presunta tale di questi argomenti, la quale si è poi dovuta scusare, ovviamente si è scusata eh, avendo, a, avendo diciamo, come, come, come audience l'audience di, di, tweet, di Twitter e non, e non quella di, di, una trasmissione, di una trasmissione televisiva. Ma eh, tutti noi abbiamo presente l'articolo nefando dello Spiegel di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, sugli italiani scrocconi, questo in realtà è un cliché che è stato più volte sperimentato durante la crisi. Eh, ricordo un articolo altrettanto nefando della, di un giornale italiano, La Repubblica, il cui titolo era Il Bengodi all'ombra del Partenone. Diciamo, una crisi che nasce da uno squilibrio delle bilance commerciali in cui lo squilibrio da tutte e due le parti, da chi è in avanzo e da chi ovviamente è in disavanzo, che viene trasformata in un'idea eh, per cui c'è qualcuno, c'è la cicala che campa a spese delle, eh, delle formiche e, contano, e è singolare che al tempo stesso le formiche lodino il loro avanzo commerciale eh, che va oltre i limiti, ovviamente, come noto, previsti dal patto per la stabilità e la crescita, come una grande virtù. Ovviamente, semplicemente l'altra faccia della medaglia di qualcuno che sta importando più di quello che esporta. Eh, nella, nella, lotta, diciamo, contro, queste, eh, contro questi cliché, io credo che questi cliché, questi frame, siano stati ormai in molti casi efficacemente combattuti lo sono stato in particolare sul terreno dei social media, non tanto su quello, molto meno, anche se anche qui qualche, qualche segnale positivo c'è, eh, su quello dei, dei media tradizionali. Eh, a volte ci aiutano ovviamente anche, e questa è una delle diciamo, strategie di resistenza di cui parlavo in un mio testo che, che, che ho scritto anni fa su questi temi, la fabbrica del falso, a volte ci aiutano anche come dire, gli errori dell'avversario. Eh, ci sono alcuni casi abbastanza, abbastanza tipici, c'è l'autoparodia, cioè quando la propaganda è spinta così avanti, ne parla anche Marcello Fona nel suo libro, eh, troppo spin annulla lo spin, quando la propaganda va troppo avanti si rende ridicola e fa capire che c'è qualcosa che non va. Eh, frase che cito sempre a questo riguardo, un'affermazione di Berlusconi a proposito degli sbarchi eh, clandestini, gli sbarchi eh, di qualche anno fa, eh, a un certo punto alla fiera del Levante di Bari lui andò e disse tranquillamente sotto il mio governo gli sbarchi sono diminuiti del 124%. Evidentemente eh, chi ascolta eh, questa sciocchezza diciamo, è afferrato dal dubbio che forse non siano diminuiti affatto e lui stia sparando delle cifre a casaccio. Un altro elemento che è sicuramente molto utile è la GAF. La GAF, diceva un giornalista americano, è il momento in cui il politico dice la verità. Eh, negli ultimi giorni questo è successo diverse volte, nelle ultime settimane. In particolare ha fatto molto rumore nel nostro paese l'affermazione di Oettinger, del commissario europeo Oettinger, secondo la quale insomma, era opportuno che i mercati costringessero gli italiani a votare meglio la prossima volta, sostanzialmente. Eh, questa affermazione ha una storia interessante perché viene rilanciata con un tweet della rete televisiva tedesca che ha intervistato Oettinger, suscita molto scandalo il tweet viene cancellato e sostituito da un altro sostanzialmente eufemistico, ma, cioè formalmente eufemistico, ma che nella realtà diceva la stessa cosa. Poi uno si va a sentire la registrazione e la frase era forse addirittura peggiore tra l'altro della della prima sintesi. La cosa rilevante però non è questa, è il fatto che precisamente questo esponenti delle istituzioni europee andavano dicendo in quei giorni, però in cerchie riservate, in tutta Europa. Un altro alto esponente delle istituzioni europee, in un incontro riservato con investitori a Londra, due giorni prima, aveva detto We hope in markets, speriamo nei mercati, nel valore del eh, diciamo, disciplinatore dei mercati. È evidente che questo è molto tutto questo è molto grave perché insomma, comporta, diciamo, fa immaginare una, uno scenario in cui la democrazia eh, può essere influenzata, può essere influenzata molto radicalmente e ho trovato molto opportuno la slide, molto opportuna la slide di Marcello in cui si faceva presente come tra le forme di guerra simmetrica ci sia anche quella eh, dei mercati finanziari. Tra l'altro questo Marcello non l'ha detto, ma nel libro dei due generali cinesi che lui citava, eh, il riferimento non è astratto, c'è un riferimento specifico e concreto alle speculazioni di un signore che si chiama Soros e che qualche giorno fa in Italia eh, ha avuto il coraggio di venire a dire che Putin finanzia qualche partito italiano quando è noto che lui sicuramente ne ha finanziato almeno uno. Eh, ovviamente il tema fondamentale è costruire una narrazione alternativa a quella dominante, solo così tu puoi, come dire, sconfiggere i frame, devi costruire un altro autoframe che si adatti ovviamente di più alla realtà. Eh, sono molto d'accordo ancora una volta con quanto diceva Marcello, il punto fondamentale del frame che non dobbiamo mai perdere di vista è il fatto che un frame è più importante di un fatto, nel senso che nel frame si inseriscono i fatti e noi siamo portati a escludere dal nostro orizzonte come irrilevanti i fatti che non si conformano al nostro frame. Questo è un punto veramente molto rilevante, cioè noi possiamo avere delle evidenze empiriche che ci dicono una cosa, e semplicemente trascurarle o considerarle come qualcosa di fastidioso da rimuovere e lo facciamo quasi inconsciente. Eh, vorrei finire con, con un richiamo all'importanza di, eh, di questa, battaglia, cioè all'importanza eh, della demistificazione di, dei frame che ci vengono, vengono imposti. E lo faccio a partire da una notizia che è comparsa qualche settimana fa sullo Spiegel. La notizia è questa. Il titolo è, era Kohl ha mentito ai tedeschi dell'Est. A cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che nel, a quanto sembra ci sono delle registrazioni, nel 99 Helmut Kohl in un'incerca di strette ha ammesso che la famosa promessa sulla quale la CDU dell'Est vinse le sue elezioni nel marzo del 90, ossia di eh, come dire, costruire delle blühende landschaft, trasformare quelle terre in terre fiorenti nel giro di due o tre anni, era una balla era una cosa che lui sapeva nel momento in cui la diceva che non si sarebbe realizzata. E quindi una bugia. Eh, allora, questa bugia, ovviamente assieme a tanti altri fattori, ha determinato, diciamo, questa missione intanto è una missione incompleta, perché la, la missione, il, eh, il discorso di Cole dice sapevamo benissimo che l'economia della, della Germania estera era in cattive condizioni. È incompleta perché? Perché tanto più se sapevi che l'economia della Germania estera era in cattive condizioni, imporre un'unione monetaria con un cambio uno a uno era, come dire, qualcosa di criminale, nel senso che lo sapevi prima che avresti deindustrializzato quel paese. Eh, di fatto questo fu fatto, le, le elezioni sono state vinte, l'unione monetaria tedesca è stata fatta a partire dal 1 luglio del 90, la Germania Est è stata deindustrializzata, enfatizzando enormemente i problemi di competitività che erano presenti già prima, in quanto ha comportato una, una, una, dire, una rivalutazione della moneta della Germania Est del 350% in una notte, più tardi il governatore della Bundesbank Böll, quando non era più tardi, davanti a una commissione d'inchiesta tedesca, ha detto che la Germania è stata sottoposta a una cura da cavallo, eh, in termini medici sono ricorsi anche nella, nostra, nella crisi più recentemente, no? questa è a cui nessun paese avrebbe potuto resistere. In realtà l'obiettivo era un altro, l'obiettivo politico era quello di, eh, legittimo di eh, completare il prima possibile in maniera più reversibile possibile l'unificazione politica, arrivarci e renderla appunto irreversibile, effettuare un'annessione senza residui dei territori dell'Est, qualunque fosse il costo economico e sociale per l'Est. Eh, cosa ci insegna questa verità postuma? Questa verità postuma ci insegna una cosa molto, molto chiara, eh, che è postuma, cioè che nel frattempo le bugie hanno creato effetti irreversibili. Precisamente per questo motivo è fondamentale oggi continuare a battersi contro, effettuare appunto con la, vigilanza che i media, i social media riescono a costruire, insomma, e le reti che i media riescono a raggiungere, effettuare un'opera di vigilanza e eh, di controinformazione, però guardate anche questo termine è un po' buffo perché spesso si tratta di informazione che è contrapposta alla disinformazione e alle menzogne che ci vengono eh, proposte da chi volta per volta ha il potere. Grazie.